During Spaceware Crawl in 2018, public transportation team went to visit Heidi and Walter and their agro farm Heiterhof. There you can sleep in the straw, drink fresh milk, and eat fresh dairy products, and also organically produced sausages. But what they are proud of the most are the apple products. They have lots of traditional apple sorts and Walter took us in the orchard to tell us a bit more about producing apple wine. Genau, wir sind auf dem Heiterhof in Eichberg. Rundum äh, hat es jetzt gerade etwa 100 Bäume, aber der ganze Betrieb hat äh, 500. Äh, da sind natürlich äh, verschiedene Äpfel wie Grafensteiner, Blauacher, dann hat es äh, Boskops, äh, Bohnenäpfel und so weiter. Also es gibt verschiedene Äpfelsorten äh, auf unserem Betrieb. Dann eine Birnensorte haben wir noch. Das ist die Wasserbirne. Das sind die sehr, die sehr hohen Bäume, wo Sie sehen. Dann Spritzen äh, haben wir sehr wenig, nur das, was wir brauchen. Äh, aber auch das noch sehr wenig. Wir haben noch zwei Spritzungen, das ist gegen den Schorf die Urgroßvater haben so Urgroßväter haben so 1850, 1900 haben sie Äpfel und Binnenwein gesetzt und das ist der Überbleibsel von, da, von damals und äh, ja, und wir haben das weitergemacht. Ja. Gibt es Bäume, die noch so alt sind? Ja, diese ganz großen, die zwei hinteren Bäume, die sind sicher schon. Siehst du dann, was, was kommt oder was nicht kommt? Da lernst du bei Learning by Doing. Das ist die Apfelpresse. Da werden äh, die Äpfel werden draußen mit dieser Maschine gewaschen und gebürstet, damit wirklich kein Wegfall ist, kommt nachher hinein. Kommt dann hinein, wird nochmals gewaschen, oben gefördert und oben wird dann nachher äh, gemahlen nachher wird er in diesen Raum gepumpt. Hier wird in den großen Fässern wird er äh, gelagert, manchmal 5-6 Stunden. Entweder wird er geschönt, damit er klar wird mit Holz aufgeheizt. Also das Holz, äh, das ist sehen, das wird mit äh, auf 90 Grad aufgeheizt, also der Saft ist nachher 80 Grad. In diese Kaumschaufässer werden diese äh, eingepumpt. Dann kommt äh, vor allem Reinhefe dazu. Reinhefe wird äh, dann äh, zugesetzt. Ja, hier hat es äh, rund 2000 Liter äh, Apfelbrand. Apfelbrand. Äh, dann hat es natürlich auch Zwetschgen, äh, Birnen, Küten und so weiter. Selber gemacht. Their apple products are apple wine, apple whiskey, compotes, syrups, juices, and jams. All you can imagine. Na zdrowie! Na zdrowie! Boże zdrowie!